upacara bendera Senin 18 November 2019 tingkat SMA Negeri 5 Borong segera dimulai. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak.

Anak mali borong mai tanggo Mai Mai belajar sama-sama Kurut mo seri atay go Mai tahu Murid aku guru Neka boleh juru Pakai pingari as perintah pemerintah Mai Mai belajar sama-sama Guru jari tai tai go mai tahu. Eh Adak magarai gaul